ಎಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ ಮತ್ತು ಸಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಲೋಪ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಲೋಪಗಳಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಅಟೆಂಡರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಯು ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಪ ಎರಡನೇದು ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೈನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ this is the second big thing ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾಳೆ ನಾನು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ದೋಷ ಇದೆ ನಾಳೆನೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಲವತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತು ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಹರ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ನಲವತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅನಸ್ಟೆಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಜನ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಚೀಫ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಇ ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿ ಇ ಒರು e ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟೆಲಿಕಾಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ನೂರು ಬೆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಗೃಹ ವೈದ್ಯರಿರ್ಬೋದು ಸೀನಿಯರ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಸಿ ಇ ಓರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಲೋಪ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಅವರು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬದಲಿ ನೇಮಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಾವು ನೋವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾದೀಪವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ